Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, pues para el truco de hoy, eh, pues vamos a necesitar una, botella. Unas monedas. Y un billete. Bueno, entonces el truco consiste en que sobre la, la boca de la botella colocamos el billete de esta manera y le colocamos las monedas así así tal cual como las estoy colocando un poquito hacia el borde ¿sí? y pues el truco consiste en en, en retirar el billete sin tocar la botella ni las monedas ok entonces pues lo que vamos a hacer es a golpear el billete ¡Pum! ¿Sí? Entonces pues vamos a ver si funciona. 1, 2, 3, 4. Bueno, como vieron funcionó. Si quieren lo vuelvo a hacer otra vez. Aquí vamos. Uno, dos, tres. ¿Eh? Impresionante, ¿no? Chévere, un truco para hacer por ahí con los amigos o con quien quieran. Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa 2013 y espero tengan un buen día.